Bună ziua lume și am vrut să vă arăt uh, o nenorocire pe SAMP. Adică uitați-vă și voi, ăsta este serverul buget, cum vedeți jos. Eu am un landstick în momentul de față și uitați-vă și voi. Să vedeți numai cum se merge. Deci eu merg pe aici, cum se merge. Am mașina lovită, uitați-l pe ăla. Pe ăsta la alt. Uitați camionul cum stă pe drum. Știu că nu merg bine, dar mă grăbesc. Uitați-l și pe ăla. Cum se merge pe contrasens. Cu motocicleta și după aia ce mă căcat! Aici se parchează așa. Așa. Deci uitați-vă și lume. M-am decis să filmez pentru că mereu toată lumea uh, dă vina pe mine că eu fac nu știu ce. Băi, fraților, uh, când face post, post ăla, că face post altul, nu. Asta o postez direct. Să vă arăt. Intrați pe server și l-ați văzut pe ăla? Contrasensul. Dacă... Ia, ia! Uitați-i pe ăștia doi! Ce merită ăsta? Ce merită? Spuneți-și mie! Ce merită? La spray nu se poate sta. Nu se poate sta. Server este super frumos, are plugne foarte frumoase. Dintre cei 1000 de player, cred că mai mult de jumătate stau AFK. Aoleu, ce bine conduc, noroc am mașina aproape. Uitați-vă ce acolo. Uitați-vă ce acolo. Nu ai cum să intri la spray-ul ăla. Polițaiul e mai rău ca pomul normal. uitați-vă și voi! Uite-te puțin! Cât de prost poți să fii! Cât? Și asta? Asta nu știa cum să mai ia. Ha, mă merge. Da, am niște moduri pentru hartă, pentru că e mai frumoasă asta. Și la hood, și la cash, Auci. Și na. Deci aceasta este... Acesta este serverul acesta, da? Deci asta este bug.